знаю твой блеф Видишь, столько жира не обошла нахуй Я считаю нули на твоем белом заде. Пропадаю весь моим деньгами Я тебе не должен ничего Вас на ногах, сука, сорок на запястье Блеск камня внутри, да тебе ласки Больше я не верю, холодно снимаю гадости Я считаю нули, когда не стрелю Не лезь ко мне, уже шалава Прямо на глазах твоих друзей я тебя трахну сука, но не лезь ко мне и дам тебе ласки Оставь надежды, ведь ты не нужна мне Сука, сумная, но знаешь, что хочу я Нахуй такое, нахуй ее я Нахуй такое Сука, не могу, тебя вспоминаю Без стука шибрня посылаю на Волосы в ногах, сорок 40 на зубя Лезь ко мне внутрь, я не дам тебе лапа Прямо на глазах тебе, ха Прям при родителях я, сука, тебя, ха Сука, не могу, дома вспоминаю, ха Сука, не могу, дома вспоминаю, ха, -ха. It's like... Ты не нужна мне